Three, two, one，我顶着大太阳，只想为你撑伞。你躲在我城堡，深呼吸怕遗忘。因为老雨的蠢游戏，我们开始交谈。多希望话题不断，人又会永不打烊。岁月为我打浪淘沙，你被留下。我的世界流转变化，却没时差。 的你啊，上一秒我在台北看烟火，下一秒你在上海喝 Mojito，你感觉我就像我感觉你，世界上的。 Thank